बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर रणवीर सिंह ने अपने फैंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस देकर अपने आने वाली फिल्म गली बॉय का म्यूजिक लॉन्च किया मुंबई में हुए इस इवेंट में आलिया और रणवीर ने बड़े ही उत्साह के साथ फैंस के साथ जमकर मस्ती भी की इवेंट के दौरान आलिया ग्रीन कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी वहीं इवेंट में रणवीर आलिया के साथ कल की कौशलिन भी पहुंची